تمرین نوت‌های چنگ صفحه 26 در این تمرین ما به نوت‌های چنگ میپردازیم از اونجایی که چنگ زمانش نصف نوت سیاه هست بنابراین اگر در تمریناتی که وزنشون چهار چهارمه و نیزامندی ساده ای هستن که در هر میزان ما چهار ضربه و هر ضرب یک سیاهه بنابراین برای هر سیاه یک پا میزنیم در موقع اجرای چنگ ها نیم پا اجرا میکنیم یعنی هر دو تا چنگ در یک پا قرار میگیره دو دو دو دو دو دو دو دو در تمرین اول از دو روی هر نوت هشت بار نوازیم یعنی هشت تا چنگ اجرا میکنیم تا به فا میرسیم و بعد دوباره برمیگردیم مجموعه رو دوباره تکرار میکنیم و در نهایت دو میزنیم در تمرین دوم از نوت می انگشت اول شروع میکنیم و به فاصله سومش یعنی سل میریم این کار یک میزان و نیم یعنی به تعداد 6 بار تکرار میشه و بعد نوت می زده میشه همین کار یک پله پایینتر از ر صورت میگیره و بعد در خط سوم این تمرین همین کار یک بعد باز پایینتر از دو صورت میگیره mi, در تمرین سوم که مشابه تمرین دوم هست انگشت اول روی میه ابتدا به فاصله سومش حرکت میکنیم و بعد از فا به فاصله بعدیش یعنی فاصله دومش همون سل پس یه بار می به سل یه بار فا به سل این کار سه بار انجام میشه می سل فا سل می سل فا سل می سل فا سل می و بعد همین کار یک پرده پایین تر باز از دو هم یک پرده پایین تر می سل فا سل می سل تمرینات این سفر رو به سرعت اجرا جلسه تمرین رو بالا میبریم